ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಎಂಟೂವರೆ ವರ್ಷದ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಸಹಕಾರ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಸಪೋರ್ಟು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದು ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕು ನಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಬಡವರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಅವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರು ಇದರಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅವ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಅವ್ರ ಲಾಭ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಬಂಡವಾಳ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾರಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಬಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲ ಕೆಲಸನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿ ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಟೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರಂಥ ಸಹಕಾರ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಡ್ತಾರಂಥ ಸಪೋರ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಹಿಂದೆ ಇದು ಶವಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕು ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿನ್ನ ಜೀವಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಬಡವನಿಗೂ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ರೈತರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಏನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಆ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ದಂಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದ ಬರೋಂಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡೋದು ಬಡವರಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟ ಅಲ್ಲ ಬಡವರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಆವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರು ಇದರಿಂದ ಬದುಕ್ತಾವೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳೇ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದಿರಾ ಮನೆಗೊಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಊರಿಗೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಏನಿ ಮನೆಗೊಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಊರಿಗೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈಗ <clears throat> ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆರೇಳು ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ <clears throat> ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೂ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ತೆಗೆದು ಅವರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಹತ್ತು ಜನದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಜನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಾದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋಂಥ ಅಭಿರುಚಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಪ್ಪಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಲೇಬಲ್ಲು <clears throat> ಮನೆಗೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಊರಿಗೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಾಯಂದ್ರಿಂದ ಆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರ ಇದು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ವಸ್ತುಗೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಿ ನಮ್ಮದೇ ದುಡಿಮೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮನೆಗೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಓಡಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಶುರು ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿಸೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಜನ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತೇನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕಳ್ಳ ಅಂತೀವಿ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೇನು ಇದೇನಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಇಂಥ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಏನೇನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಮೂರು ಆಳು ಮೂಳು ಅಂತ ಜನಗಳು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ಕೈ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೂಲವಾ ಬೆಲೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲಾಭ ಕೊಡಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ವಿದೇಶಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಬೇಕು ವಿದೇಶಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೂ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲನೇ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬನ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಅವ್ರ ಲಾಭ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಬಂಡವಾಳ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಬಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವರು ಅವರ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮಾರುವಂಥದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುನೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ನೆರವು ಕೂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರನೋ ಇದೊಂದು ಅವ್ರ ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬಿಡುವಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊತ್ತಲ್ಲೋ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಇವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಇವರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬರೋ ಬದಲು ಇವರೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಅವನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವನೊಬ್ಬನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲಾಭ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಹೃದಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಬೇಡ ಸ್ವದೇಶದ ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಒಂದು ರೂಪ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮೇನ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವೇ ರೂಪಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಯೂ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳವರು ಕೊಟ್ಟು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಪ್ ಮಾರು ಸರ್ಫ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪರಿಚಿತರಿದ್ದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿಯೋರಾಗಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿಯೋರಾಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರೇ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬರ್ಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಮರ್ಸೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ನಂಬುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಂತ ಹೇಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತು ಸರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದಿದ್ರು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹುಡುಗರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಜಾಗ ಹುಡ್ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ <clears throat> ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ತಿಂದೀವಿ ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ತಂದಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿ ಇದೇನೋ ಗರಂ ಅದೇನು ಏನು ಸಂಬಂಧದಿದ್ದದು ರೊಟ್ಟಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಶುಗರ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹೋಗಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಡೀತದೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಶಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ನಮ್ಗೆ ಛಲ ಇದೆ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡೋರ್ಗು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಇವತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆದಾರರು ಉರು ತಿಂತಾರೆ ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಹೊಸ ಯುಗಾನೇ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸಗಳೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತನ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೇನು ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಹೆಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ದುಡಿಮೆ ಅವರೇ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರೇರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಇಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ಮಗಳು ಇದು ದುಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೂರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಅಪ್ಸೋಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಪ್ಸ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವಂತವಾಗಿಡೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋ ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ಬೋದಾ ಸರ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿದೇಶಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಪ್ಪ ಅವರು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಕಡ್ಡಿ ಇದು ಮನೇಲಿ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಇದು ಊದ್ಕಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮ್ ಅದು ಅವ್ರ ಉದ್ಯಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಗೋತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರಿಗಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡೋಂಥ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಊರಿಗೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೇನಂತ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇನಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಹುಡುಗರು ಸೇರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಇದೊಂದು ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಹುಡುಗರು ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಹೆಸರು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮನೆಗೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಊರಿಗೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಉದ್ಯಮ ಊರಿಗೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂದಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅಂತೂ ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮನೆಗೊಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಊರಿಗೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟು ಬಾಲಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳಾಗಿದೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಸೇವೆ